Dầu thấy Hadi de. Fatih buat aku. Boleh deh, Jauh jauh. Đấy. Không. Dám đâu. Không. Không có bán. Đây. cái cái gì mà nó bán. Em muốn là tiệc ai? Cứ vào cái liếc kìa. Được giờ đây. পয়সা নেই Thank you. अरे शुरू हो जाओ ए दुई बजीदेखि सबै जान्छ बकरी सक्करी सबै डाँड हामीहरू खेलाउँछौँ हामी बर बिमारीको लागि खेलाउँछौँ हामी हामीहरूको धेरै जमाना भयो हामीहरूको बाबा दादा सबै यो खेलाउँछ त हामीहरू आज त सबै मान आइरहेछ ठीक लगे उज्जर उज्जर बचा बा सब एक बार के लिए तो पकड़ाई जगह कौन है पकड़ दो टांग बहुत ही साफ छर पर छर पाते हैं अगर बेहरा ये तो पकड़ यार कौन है घोने भी आ तो ही हो बोला तीन गो लगा बोल हाँ हाँ बोल बा कौन कौन Ganggu. Ganggu. Ganggu. निकल देना सरकारी रोक रोक रोका Thấy đâu? अलि त चरुवा र चरुवालाई मासु खाने माया त लाग्छ लेकिन आज आज काम छ त गर्नै पर्यो रोगबाट मालजालको भाग छ आउँदैन यो त गर्नु एकदम आवश्यक कुरो हो गाई बस्तुहरू मालजालहरू एरियाहरूको मालजालहरूको कुनै किसिमको बर बिमारी लाग्दैन सुँगुर हो त्यसको पनि जीव हो त्यो मार्नु भएन तर हामी मजबुरी बस त्यसलाई गाई वस्तुहरूलाई त्यो गरेर रोग बेलायहरू भगाउनलाई मात्रै हामी गर्छौँ तर माया त लाग्छ छुट्यो भने त्यही गाई वस्तुहरू सालमा मर्छ किन छुटिरहेछ आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दा पनि हो गाई लाने तर मैले देख्दाखेरि के भैँस राम्रो हाने मलाई लाग्छ कि हाम्रो यो पुर्खाहरू छ नि हाम्रो पुर्खाहरूको यो इज्जत हाम्रो आफ्नो इज्जतलाई त्यो बचाएर राख्नुपर्छ कि हाम्रो अरू आफ्नो कला संस्कृति बढाओस् कि अरू देशलाई अरू देशलाई पनि अलिक नामी होस् अरू देशले पनि जानोस् हाम्रो कलाहरू गाई जबरजस्ती हान्नुको कारण के हो भने अब गाई त अलि डर डर लाग्यो के मान्छे जस्तो अलि तिनीहरूको सेन्स अलिअलि त्यो भैँस बाँध्नु अलि राम्रो सेन्स हुन्छ अनि तिनीहरूको बच्चा बच्चाको अगाडि राखेपछि तिनीहरूको आफ्नो बच्चाले धेरै माया गर्छ तिनीहरूको बच्चाको अगाडि राखेर त्यो गाईहरू मान्छ जमानादेखि गइरहेको छ यो हामीहरूको यो के हो कि त्यो मालको बिमारी गाउँमा पस्दैन यो खेलाएपछि टाढिरहन्छ डोल्टीमा मालको पूजा गर्ने डाँड खेलाउने यो परम्परादेखि आउँदैछ में जा दे ए जा दे मर जा आ गई आओ बा ले जाता हूं जी छोड़ दे सुन ले जा रात में